quando una Lamborghini si ferma in qualunque parte del mondo arriva un aeroplano su una semplice telefonata con i pezzi di ricambio e il meccanico? No, non è che arrivi in aeroplano. Se ad esempio un cliente anche dall'Inghilterra, da dove è, dalla Spagna, dal... non dico dall'America, perché dall'America siamo organizzatissimi, ci telefona che ha qualcosa, noi facciamo partire in giornata con un aereo di linea, un nostro meccanico con quello che con quello che c'è bisogno e va là, glielo mette a posto e gli chiede scusa e, e poi beh, ritorna e gli mandiamo anche una lettera chiedendo scusa. Ma chissà quanto costa questo? Beh, sì, costa, ma vede... È no, un dico al cliente. No, il cliente costa neanche una lira, costa a noi. Costa a noi, però vede, è un costo che, che rende. È un costo che rende in quanto il cliente che lei gli ha fatto un servizio di questo genere lo racconta a tutti raccontandolo tutto diventa una pubblicità.